Zbliżam się do końca mojej wycieczki Chociaż z tego co widać Tory idą daleko, daleko, daleko, daleko Niestety tutaj koło tego budynku skręcę w lewo i pójdę na górę do swojego ośrodka